Hola a todos, aquí está Despacito en Arpa Eléctrica, espero les gusten, primera vez que hago este género, compartan y denme todos sus comentarios. Thank you guys so much for watching, please share, this is Despacito on Electric Harp. So here we go. Câmera 1. Um. 2, <laughs> dois, três. Câmera 2.